اکسپرس آغاز بلند بر پاواز میای سبز و ناشاباز از سمت چپ داوران بر تو دست دارم بالا نبینم زمین خیز بر تو در هوا داسمان قد کنی ای بلند شو پرواز آسیا سنگت بنداز میای سبز و ناشاباز دل هاست که میای koos kästke korrakunne tak mille kas kastke nooras Tamarora soza ta tafri ha Chat show as joint Barbesan tuosti nora Polo parto stak Istakbo kuasi sora bechar bechar Na torem tahamol Hajar getasting koses Tito de tachamol Kom van bechar bejar Bisa voljo tasakor درخت از توفان هر شمالش از سنبال بخیس آغاز بلند بر حواس میایی سبز و ناشاباس از سمت چپ داوران بر دو دستارم بالا نبینم شسمین خیس بر تو در هوا داسمان قد کنی ای بلند شو پرواز آسیا سنگ بنداز نیایی سبز و ناشاباس دل هاست که میای دنیا نرسانم رای شمال مثل گودی پران و قابل آستا برای ساربان برای دکانه پیر جوان وای به برسی رپ حرفای دقت بایی مگه رپ سر بایی گرم و نرم از زخال و هم رنگ لبای سرخ تو لب سری شرف گدی شرف لبارک گدی سرخ ظاهر دست داد تا تچمان گفتم به چرخ به چرخ بی سوال یا تسکر هچرخ دست توفان هر شمال از سنبال بخیس آغاز میاد ریاض تو دستارم بالا نبینم مشه سمین خیز در هوا دا آسمان قبط دنی بچرخ بچرخ بچرخ بچرخ استعداد تجمل گفتم به چرخ به چرخ بی سوال یا تسکر به چرخ دست توفان عرش Ha ha ha ha!